Thank you. Thank you. Folie der Creative Industries vor den ganzen ehrenamtlichen Jobs, die wir davor hatten oder der politischen Arbeit. Also Mayday, Queer, Kollektiv, äh, Literaturforum und es ist eigentlich von der Figur her sehr äh, ähnlich, wie ihr seht. Bye. Da wir als Subjekte immer schon Teil des Systems sind, sollen wir also möglichst wenig Subjekt sein und vor allem sollen wir uns nicht organisieren, denn dann sind wir noch leichter zu sehen und zu schlucken. Aus Bodenhaltung und dann noch äh, frische deutsche Eier aus Freilandhaltung. Das trifft immer die Freilanddinger. Das ist die Uschi. Und das ist Neukölln. Uschi gehört zu den Guten. Und sie weiß, hier wird sie gebraucht. heiße Assos und immigrationsresistente ausländische Mitbürger. Was so sagen würde dass die Uschi natürlich niemals. Okay, bevor die bolschewistische Kurkapelle gleich anfängt, uns vorzuspielen, wollen wir euch von dieser Konferenz verabschieden und befreien, <laughs> um dann in den weiteren Partyabend einzuleiten. Wir haben hier auch eine Gästecouch noch stehen lassen, damit wir uns dann mit Ihnen auch hier auf der Bühne unterhalten können über Ihr Leben, Ihre Beziehungen und Ihre Kinder. Ich finde, das ist ein interessantes Thema. Aber jetzt erstmal ein bisschen Tanzmusik für Sie. mobilwaffung gegen die Sowjetunion.